почалась війна, школу покинула, три класи кончила, пішла з батьком колхоз працювати. А потім почалась війна, а що мені стали брати дівчат у трудармію? Ну що, і мене забрали, мама, брат і сестра ще читають, так в школу ходили. Мама інвалід второї групи. А батька забрали в трудармію в Ніжній Тагіл брали по п'ять, по шість, по сім дівчат з кожного по району, з кожного села відправили в трудармію. А ми там саман робили, воєнний завод, якийсь там якісь строївся. А потім зробили саман, той завод там построїли, потім треба було канаву купати туди в воду, потім треба було землю возити, там були відкриті шахти. То возили машинами, якісь американські казали машини чи германські, чи ні, якісь американські машини, які самосвали були. Туди треба було железну дорогу, розгружали туди цю землю і ту воду в канаву купали, щоб водопровод, щоб туди е, е, воду щоб пустити. Бо я була сама молодша, мені було що 16-17 год було, забрали. А не дивилися батько трудармії, а мама бульнаці двоє, не дивилися, забрали мене. Підмінили, звісно. Тут були такі, були е, старіші дівчата, а тоді я хотіли, так робили. Е, були дали мені бумажку, були дали, що я трус трудармії була, е, а я з Качетава читати пішком прийшла. Я знала дорогу з Качетава напрямую сюди. Дженетлєв, Берлістик, там Абаю, і йшла, прийшла пішком. А Мене пустили додому, я підійшла, у нас був саманний клуб, такий чеченів розгружають, привезли чеченів, е, е, де то розгружають у клуб. Потім нам на як то були сталінки ще, дали нам на другий день дали нам сусідів, е, ну їх по хатах розміщали. Чечені, ще дві жінки в його ще, двоє молодих пацанів було. Ну, то було таке жито велике, е, а в, ну вже ще вже бо війна йшла, все ж таки я лівша, е, жито, серпом жали жито. Я жито жала серпом, снопики в'язала і, е, і жінками, котрі ну, старіші були, жала це жито. Так, у мене родився перший син в 57-му році. Йому було 24 місяці, і мама вмерла. Моїй мамі було всього 47 літ. Мама вмерла. І, і так, потім ця дитина пожила год, читай, теж померло. Мама померла, батько сам остався з цими двома, брат і сестра осталися. А потім ще двоє маленьких родилися. А ну, ну я, після війни яка та больниця, яке це, то там жили. Я в колхозі все время работала, чоловік теж працював, а потім в 55-му родився син, 57-го другий син родився. П'ять літ нас не було дітей. Потім цей син підріс, старший звався Стасік, забрали в армію в Смолінськ служити. Цей 57-го теж були, забрали в армію сюди, в Челябінськ, десь сюди, в Тайгу, теж забрали. Сказали йому, ти герой сільського труда. Був ще один з літовшної е, цього чоловік. Ага, ну хорошо. Е, його фамілія пам'ятаю, Жилавський. Жилавський був. Були такі на район, такі два герої сільського труда. У мене є ці всі документи, це все є. А він поїхав келеруку, орден Єніна то дали. А о, а золоту зьодочку ні, а ти переселенець. Ну от і не дали зьодочку золотую. Не дали, бо ви переселенці. А той ж Лачки теж був переселенець. От і скрили, от і таке. А ну не дали, не дали, ну що ж таке, ну ну ладно. Тепер як прийшлося, як він помер. Так, він пішов на пенсію, е, пенсія хоч і мала, а я ще мала силу, я в колхозі працювала, він то вже не міг пусті працювати, тому що ну, він же що старший від мене 10 літ, і і, і спрацьований теж, і і сердечний був, і все. А в мене як він помер в 92-му, чи в 92-му, каже чи в 92-му, 27 января, сердечний приступ. Сердечний приступ і помер інфаркт, і сердечний приступ. А тепер стали йти. От її не знали, а продайте, продайте, продайте. А потім мені сказали, каже, то лучше продай цього ордену, а то, що тебе каже, приб'ють або або все одно вкрадуть, ти сама одна в хаті а я його й продала. А ми з продали його. Смиковська Юртіна Вацлавна родилася в 24 году, 14 декабря. Сестра їздила, сама старша туди казала, їздив з утра, що лісом заросло, нічого не, вже нічого не було. А тато ваш? Тато ваш де? Був в тру- в трудармії? Забирали тата в трудармію? Ні, ні, тато був больний, і він в 42-му году помер тато. Як ми жили? Як ми жили, знаєте, е, ми жили, нас вважали ворогами в Україні. От. Тому що тато і мами вони були віруючі, дуже молилися, то казали, як за, писати заявлення в колгосп, то це гріх великий. То не йшли до того, то нас знаю повно, що була осінь, вже снопи пов'язали себе, самі жили єдинорічною. Хліб у снопах були, в ну, Приїхали з колхозу, забрали ці брички, здорові, ці все з поля позабирали, та й хліб позабирали, позабирали. Потім приїжджають, скутина була корова, і там ще щось таке було. Позабирали все, все забирали в нас. От. Після того ще приходили, шукали, може ще де в мішочку хто якого зерна сховав, шукали. Ну, що після того, що е, то, пригнали нас під воду вже, то, то в 46-му году. Ой, в 36-му году. Пригнали цю подводу з конями, погрузили нас п'ятеро, мама з татом, і повезли вечором, ще повезли в Житомир. Ми під Житомира 40, 40 кілометрів жили завезли нас, якраз везли, ночі привезли нас, як то, то каже, знає кого по, на, на вокзалі на на полу нас по кожне своє дітей просто куди діватися. Поночували раненько, цілий день нікуди нас не, не посилали. Привезли нас у Таїчу, Таїчу згрузили нас на Підводи і у Чикаго завезли. Грузили на всіх на полі, грузили всіх кучами людей. Там, правда, скільки то домиків було вже тих, так і то охороняли цих, знаєш, як то як то вредітелі у нас везли. А люди так умирали, а діти особливо умирали того. Ну якось пережили всю эту зиму. я же говорю, что сильно много поумирало дітей і людей много. От. на навесні вже почали, знаєш, вже потепло і почали вже, знаєш, багатько строїти. Бази строїли, щоб дати ту, а совхоз у нас що вже це де де Ворчикалово, а де, де каже, Буровоє. От, Далеко було, треба було їсти заготовляти там, і возити сюди, і пиляли, і стояли, і все робили. От так. То треба було, мужчин не було, такі, ну, такі дівчата, такі, як я, там, я ж кажу, що в нас то, з другого совхозу, і з нашого совхозу там і заготовляли той ліс. І так всю, всю війну пробувала. Так, більше, що можу, більше не можу. Я вже 40, 42-го года. 42-го года і вже якраз в августі місяці війна кончилася 45-м, то вже вроді заготовка кончилася, то ми вернулися назад в совхоз, вже там у совхозі робили. Жили ті, які, ну знаєте, комендант, да? Да, які такі, знаєте, не такі робочі, такі, хто слідили взагалі за нами вважали враги. Того тут дуже багатько повтікали назад. От. Mm -hmm. Хто куди побігали, хто на Україну, хто туди, якось не знаю, як воно вийшло. Вони знаю, що казали, що їхали хто на пішком, що йшли, казали, хто до Омська пішком, хто хто куди далеко йшли піш, піша, а там десь Бог знає, як вони того. Казалось, що много таких, що не подоходили туди, як погибли. Ну то польський, то український, то русські, та і так. Ну, всі ми то по-польськи молилися і співали всі по польськи. я часом некоторі кажуть, як ти по-польськи все на пам'ять знаєш. Я всі чоршки, що раніше пісні, що як були ті всі такі no. люди, то ми всі по польськи дуже багато пісень. Я дуже багато пісень по польськи. Я мало таких, яких не знаю, тому що мама завжди теж читала, і тато молилися, потім я сама książki купляла, ще в Таїчу їздили książки, старинні książки, в мене ще є старинна така. Образи були, і всі, е, то, і ружанці були, і образи були. От. Всі, всі брали з собою. Брали. прийшли додому з тієї баби, а мама з татком плачу. Що так і сталося? Нас висилає в Казахстан. Далі на збори дві неділі. Е, розрішали забирати все, що є. Ну, жнелі, свині, жнелі, яке це там було. І мясо заливали слоніну, там складали в ядра, в бечки, які мен, монки забирали, тиш, розрішали всього нам брати. Ну і так везли нас в тих товарних. Привезли в Новоград Волинський на, на станції, там ми ще чи, чи не, везли нас чи неділі. Так в степу, в лісі, в степу де де починок встає, там люди вибігають, прянко щось збирають, щоб щось готувати. Ну, так уже і дифтерія була, і скарлатина була, і, і корь був, і тіф був. Мушка. В Україні зосталися э, брат маміни маминих і ще брата зосталося. А таткових теж, теж вислали на север, його вислали ранній, на рок раніше, в 35-му году. То його в Петрозаводськ, не в Мурманск, под Мурманським вони були А другий брат тоже высланы были. Три, три брата было высланы маминых, и два брата, три брата таткових було вислане теж. На, на два роки старчило нам тої пшениці. А там, а, а ще ж на, на фронт, все на фронт треба було. М, Та земляки саджали, то, то як заставляли пшениць верхушки собі садять, а текар то те м'які треба було сушити і на фронт відправлять. То наших не брали на фронт е, поляків, а забирали в труд армії. В труд армії в Тагіл. А в Тагілі я не там було. Там теж якась, е, якась чи то пізні вже та радіація була, напевно, пізні вже 50-ті роки. А втеди, я не знаю, що там строїли, якісь заводи строїли, певно. Вже забирали всіх мужчин, забрали ну, в те трудармії. Що могли, як могли, Всього, всього на фронт треба було. Те спашки робили землі і биками. Koniów nie było, byli konie, to też zabrali na front. Wszystko na front zabierali. Jajka zdawać. Świni, jeżeli jest, jest, nie ma, szkóry zdawać. To skockie szkóry, to świniacze szkóry, bo trzeba było na front, naверное, coś, coś szyć. A nasze, od, jak менш з Краснодольська, то там була така, я не знаю, як воно називалося, що шкури тебе виправляли і шили полушубки і на фронт відправляли. Е, Дівчата в'язали е, е, ринковички чи перчатки і теж відправляли на фронт посилками.